Mami minta mau? Kemari Edric. Iya, ya beda Ayo lewat. Ayo. Iya, iya. Sini, Edric. mana ya lewatnya di mana lewatnya go go oke okay. oke okay. Nenek takut ya oke okay. seluncuran satu dua tiga ya macan Woi. Hei, <laughs> eh, senang ya? Senang ya? Manjat lagi yuk. Yang manjat ya? Ayo. Eh? Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada. udah selesai minyaknya. Tutup, close. Yeay, close. So cute, Ya, cucu ya. Oke, jadi minta ya. Jadi minta ya. Iya, giginya. Ya, one. Cucu ya. Two. Oke, okay. satu, two, three. Wah. <laughs> senang ya, oh, senang oh. Ih, ui ui ui Uh, yo yo yo yo. Bah. Bah. Yeah. oh tinggal muter pinter ya ya kamu masuk ke dalam ayo ini, ayo iya muter aja ya oh nggak tangga mang từ Thank you. two, three. Kok macet ya? Ball. T-ball, kick. Jadi minta Hi, duri-duri ya. Iu, iu, duri-duri ya, <laughs> nono ya. <laughs> Aduh, cuman aja mak. Oleh. mamanya ngos-ngosan iya capek aduh aduh aduh Ayo. Ya. Ya. Lim. One, two, five. One, two, three. <laughs> macet, macet, aduh, macet, aduh, jadi macet lah, ah, halo, kok bisa macet Eh? eh lagi ya? Lagi ya? Lagi ya? <laughs> minta lagi. Mami nggak tahu. Manja. Aduh, manjanya capek. Turunnya bentar.